Alors, j'ai choisi de mettre une représentation de vision de Hildegarde de Bingen euh, de 1098, enfin 11e siècle, début du Moyen Âge, et représentation d'une enluminure euh, faite par une, peinte par une femme. Ce qui m'a plu déjà dans l'idée d'aller rechercher une image au début du Moyen Âge, euh, c'est de rester dans une, iconographie et une représentation euh, très naïve hein, euh, de la vision du monde qu'on pouvait avoir à l'époque, euh, où l'on pensait que la Terre était plate, que les, étoiles allaient tomber du ciel. Mais en même temps, on ne sait pas très bien ce qu'il y a autour. Hein. L'autour et le cosmos restent un grand inconnu. Et des siècles après, on se rend compte que finalement, on est toujours dans un grand inconnu. Mmh. Donc comment sauver la planète déjà me mmh. paraît aussi naïf aujourd'hui que ça ne l'était au Moyen Âge. Je pense que cette naïveté est aussi une source importante pour euh, que l'homme, justement, comme dans les représentations d'Hildegarde, reste au centre de, son monde à lui euh, et finalement euh, reste naïf et frais et ouvert pour essayer de se sauver lui-même et de sauver son environnement proche, sa famille, ses amis.